Hei. Jeg heter Tord. Jeg er 28 år. Sånn rent formelt har jeg to bachelorgrader fra Brisbane, Australia. Én i økonomi og én i psykologi. Men akkurat det er ikke det mest spennende å snakke om. Og det sier fint lite om hvem jeg er som person. Faktisk så er det kanskje bedre å bare vise dere hvem jeg er. Ja, sånn helt på ordentlig. Jeg liker å ta lange spaserturer i skog og mark. Jeg liker å game. Noen ganger går det bra, og noen ganger går det dårlig. Jeg liker å holde meg i form. 98, 99 og 100. Og ikke minst, jeg liker å lage film. Det var litt av meg. Kort fortalt, jeg er en profesjonell person som også liker å ha det artig. Det jeg kan tilby deg som fremtidig arbeidsgiver, er en seriøs, dedikert og hardtarbeidende fyr. Som ikke tar seg selv veldig høytidelig. Og i min bok er det en styrke.